Euh, je vais jouer trois pièces. Euh, je vais jouer une sonate de Haydn. Après, je vais jouer une pièce euh, d'un compositeur norvégien, Edvard Grieg, le jour de noces à Trollhagen Et je vais finir la performance par une pièce de liste consolation numéro 3. thank you. Thank you.